አብራችሁ ኑሩ ሙሽሩ ሐዘን ይወገድ ሙሽሩ ሁልጊዜ ሳቁ ሙሽሩ ልጅም ወልዳችሁ ለመዳር ብቁ የእኛ ሙሽሮች እንዴት አምረዋል ዛሬ ሰርጋቸው ማሻላ ሆኗል፣ ማሻላ ሆኗል። ምረሱሱና ይካስረዋል፣ ይካስረዋል የኛ ሙሽሮች